Loja Alô Compoja mais um título que sai para o interior da cidade, Daiane Maria Zacaria Levante. Selecionar carro. Atleta de Lajado Grande é convocado para a seleção brasileira. 010393 Alô Xanxerê, bairro Vista Alegre, o Edson Bieber. Olha só, Edson Parabéns, Elson. No, giro da sorte, vai rodando aí pra gente. e atenção, saindo agora para o número 7366. 007366, Iraceminha. Alô, Ângela, do interior da cidade. Também levando 500 reais, parabéns. Décimo giro da sorte, chegando na metade. Parabéns. 500 reais cada para o décimo, 17,3. Estou. Uh! Adeus pra vocês. o pessoal bairro Esplanada, também para casa reais. Eu acertei bem no branco. Tem que cercar o locutor. Guarda o buff até final. Uhum. Que vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou ganhar, porque vou ficar em primeiro. Então. Trancar a final agora. Eu vou ganhar! Vou esperar mais um pouquinho. Vou não. Em primeiro. Quem primeiro. primeiro lugar, o pai, né? Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Um segundo depois do meu carro.